com Kung pago hanu ni. Ayo nun tu ali rakhi ali. Main saja. Pau. Apa? Game ga. Hmm? Pau game ga. Aina. Aina.